10 октября 2017 года оборудование для мониторинга за солнечной активностью одновременно зафиксировало четыре крупные коронарные вспышки класса X, которые своей величиной превосходят нашу планету. Ученые пока никак не комментируют эту новость. Солнечная вспышка – это процесс выделения энергии в атмосфере Солнца, который происходит в результате взрыва. Фотоны от подобных выбросов достигают нашей планеты за 8,5 минут. Через десятки минут долетают потоки заряженных частиц, и только через пару суток Земли достигают облака плазмы. Официальная наука классифицирует солнечные вспышки в соответствии с мощностью рентгеновских лучей. Выделяют следующие типы вспышек. Класс С – это самые слабые вспышки, которые не несут никаких последствий для нашей планеты. Класс М – это вспышки средней мощности, способные вызывать кратковременное отключение радиосигналов. Они проявляются в атмосфере в виде полярных сияний и слабых электромагнитных бурь. Класс X это самые сильные по мощности вспышки, вызывающие длительные радиационные штормы. Как сказано в докладе ученых «АЛЛАТРА наука», о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Несмотря на значительные достижения современной физики, люди еще недостаточно глубоко понимают процессы, происходящие как на Земле, так и в ее недрах, как на Солнце, так и в космической сфере. Для того, чтобы в этом разобраться, необходимы фундаментально новые подходы в этой науке и пересмотр целого ряда основополагающих теорий. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ.